Мудроста е многу повеќе од само информираност и општо знаење. Таа офаќа способност да донесуваме разумни одлуки и судови, втемелени на знаење и искуство. Вклучува богато знаење стекнато со текот на времето, применето и испробано во различни прилики и временски дистанци. Мудриот човек наоѓа <clears throat> решение за туѓите проблеми, но не е слеп да ги види и да даде оценка за своите. Мудроста не е можно да се одвои од моралното однесување, односно за лош човек да кажеме дека е мудар. Мудриот исто така би требало да има способност за метакогниција, односно за самопроверка дали е во право или не, кога разгледува различни перспективи на комплексни проблеми. Ова е истовремено знак за интелектуална понизност, признавање на границите на нашето знаење – и земање предвид на различни перспективи на оние со кои не се согласуваме. Ова се зборови со кои што сакам да го најавам и да го опишам денешниот гостин. Синоним на мудрост, смиреност, храброст, издржливост, упорност, дружелюбивост, одмереност, работливост, пријател, човек, кој што знае да сака. Кога станува збор за него, имам впечаток дека секогаш не, има некој префикс кој некои го сакаат, а некои помалку го сакаат, што е нормална работа. Но никој не може да го игнорира фактот дека тоа што тој го работи наидува на фантастичен прием, гледаност и популярност кај луѓето. Добро вечер, му кажувам на мојот вечерашен гостин, а воедно и мој добар пријател Томе Трајков. Добре дојде и на вистина ми е мило што еве вечерва си тука со својот живот и со искуството во него да допринесеш, односно да ја збогатиш содржината на денешнава тема, односно денешнава емисија. Добро вечер благодарам за поканата во твојата емисија. А, дали се сложува со сето ова што го прочитав предходно или малку претерав? Па, благодарам за овие убави воведни зборови. Е, сигурно тоа е твое видување и јас се гледам во некои работи, но твое право е тоа што си го кажал за мене. И ми е мило што на вистина преку овој разговор што ќе го водиме во оваа емисија, можеби и дел од тоа и ќе го почувствуваат самите гледачи. Добро, твојата скромност можеби не ти не се сложи сложува со ова што го кажав јасно, од друга страна не можеш и да ми го одземеш и моето право а, да те опишам онака како што те доживам, затоа што а, се познаваме прилично долго време. А, добро, еве, ајде, кој е во суштина Томе Трајков? Од твоја перспектива? Еве, <clears throat> да се представам пред гледачите, јас сум еден обичен граѓанин по име Томе Трајков, роден во Колешино, според мене бавите се. може бидам пристрасен, но убаво село, село кое една точка има четири христијански цркви, кај што луѓето меѓу себе се почитуваат, имат респект и навистина убаво да се живее во тоа село. Иако денес има голема миграција на многу села, село во град, кај на се уште остануваат младите по традиција барем едно од децата во селото, така да се радам што по некој пат се враќам во селото, таму уште татко ме е жив, така да, еве, јас сум тој кој произлегува во целско семејство и сега сум во кавадрци на живење. Рековте дека има повеќе верски заедници. Каква е соработката меѓусебна? Јас во селото бев некаде до 17-18 години и, сега веќе повторно навраќам таму, соработката е прекрасна. Така да не се случило некоја е, тепачка меѓу селаните, меѓу себе на верска основа. Е, имат респект за време на Божик, на Великден се посетуваат верниците, одат без разлика во која верска заедница припаѓаат, тие имат респект и се почитуваат. Очигледно Библијата и верата во Бог им помага на луѓето да имаат еден респект, едно почитување не само кон себе, туку и кон државата во која живеат. По професија сте теолог, човек со големо искуство на полето на теологијата. Како што прочитав и како што знам 37 години. Поправете да. ме ако так, ако не да. е точно. и мене ме интересира, а сигурно и гледачите, што всушност офаќа таа професија те, теологијата како гран? А, сега ако се навратам во секјавање некаде таму 1984 година, така да во право си кога спомна 37 години ја обавам ова служба како теолог, односно како проповедник. Зборот теологија или теолог значи наука за Бога. Ние како теолози ја проповедаме Библијата, односно Бог и се оно што Библијата зборува за Бога. Може би да бидеш теолог е лесно да завршиш 3 или 4 години студии, но ние сме проповедници Значи, блиску сме до народот. Контактираме секојдневно со луѓето, имаме своји заедници, цркви кај што одржуваме разни предавања, јавни, преку интернет, преку интернет и така натаму. И пред нашата служба е 24 часа, така да немаме работно време од 8 до 2, например, како еден обичен работник. Нашата работа е 24 часа со луѓе, со верници, со пријатели. Лесно ли е да бидеш теолог? во ова наше, во ова последно време? Па не е баш лесно да се биде теолог, кога денеска многу информации струјат на интернет и многу луѓе сами се едуцират, но сепак, од друга страна, и добро да се биде теолог, бидејќи ако имаш наобразба теолошка и ги знаеш вистините во Библијата, ќе биде многу полесно да ги презентираш на другите луѓе. Така да се зависи од кој аспект се гледа таа служба теолог. Ако се посветува цело срце, со многу љубов со луѓето, бидејќи да се биде теолог или проповедник не е лесно во смисол, не е тоа работа со дрво, со железо и така натаму. Човекот е едно специфично суштество, бидејќи секој човек за себе е посебна личност, треба се познава психологијата, пристапот, така да да се биде теолог и предизвик кога на луѓето им се открива Бога, им се открива вистината и кога го гледаш човекот како се менува. Тоа е нешто најубаво во теолошката страна, во проповедничката служба. Убаво кажано. <clears throat> Познавајќи ја оваа професија <clears throat> и колку таа време одзема, како успеваш да го менаджираш времето? Зошто ова прашање ти го поставам сега? Затоа што познавајќи ти колку работиш и како работиш, дека работиш неуморно, напорно, претерано, не се штедиш, некош на штета и на твоето а, здравје, Како успеваш сето тоа да го завршиш и на крајот сите да бидат задоволни? Од каде ја црпиш всушност таа сила и мотивација? <clears throat> Секако не е лесно. Најпрво треба да се направи дневен ред или план на работа. Бидејќи знамено денонокја е составено од 24 часа, односно 8 часа за работа, 8 за одмор или 8 за спиење. Мора да се има план на работа. Ако се работи стихиски, денот ќе отиде многу брзо и ништо нема да се стори. Така да приоритет е Бог секако, семејството и луѓето. Но Бог дава сила, значи да се постигнат тие задачи кои човекот ќе ги постави. Сам никој ништо не може да направи, но јас верувам дека Бог помага кога човек си постави цели и ако е упорен во остварување и на крајот ќе има и радост. Така да на жалост понекогаш можеби си одземам и од сонот на вечер бидејќи треба да се завршат некои работи кои се битни, бидејќи утре не чекат нови обврски, така да мора да Добро, да се направат добри планови. Добро, тоа во, пред, во предвид, сега кога сме тука, и целиот овој ангажман и напор, целиот овој напор, имаш ли време првенствено за себе, а потоа и за, за семејство? Па малку се наоѓа време малку се наоѓа време, бидејќи <laughs> сакаме ние многу обврски да ги завршиме за 24 часа, што секогаш не се постигнува, така да може би на штета на здравјето или на семејството, но е, повторно ќе кажам дека треба да се направи добар распоред, добар план. Оние битните, најбитните помалку битни и така натаму да се завршат Знаат ли некојаш твоите домашни да кажат, па доста е, стисни малку на кочницата? Па имало такви било такви моменти. Бидејќи Како, кој, кој е од, одговорот? Па ете, службата, службата е таква. Значи, кога работиме со луѓе, не може да се планират како друга обична работа. Може некој во 12 навечер да не покани, да не повика некој веник, има некоја потреба. Или во 10 часот да се разговара Така да разбирање имаат и Па има бидејќи и сопругата се омажила за проповедник, мора да ги прифати таквите обврски. Кога би имал прилика повторно <clears throat> да бираш професија, што би одбрал? А, од ова гледна точка сега 37 години наназад, гледајќи какви се благослови сме имале во оваа служба, секако имало и негативни работи, имало и проблеми кои се појавувале, сепак би превагнало добрата работа. Повторно би одбрал да бидам проповедник. Бидејќи многу благослови, многу радости сме доживееле, многу промени на луѓе сме видели во оваа служба, бидејќи поентата на теолошката служба или проповедничката е да луѓето ги доведеш до изворот, до Бога и да се минува. Тоа е нешто најубаво кога ќе го видиш човекот променет на добро. Добро еве уште едно прашање сакам да, да ти поставам, како што кажа дека повторно би ја одбрал оваа а, професија. Добро, која, која е таа алка на Синджирот која што толку те, те врзува за, за оваа професија, односно кој е тој двигател и федер кој што цело време те тера и те гони да, да одиш напред? А, јас сум израснат во христијанско семејство. Значи, уште од мали нозе сум насочуван да верувам во Бога. Секако, Тоа не е значи, начин да, дека да, да, да јас сум останал во верата благодарение на родителите. Јас сум ги открил работите подосна, колку е Бог добар. А, сум се определил за ова служба како теолог, бидејќи наоѓам задоволство во служба. Тоа е најбитно. Ако човек нешто работи, а го, не ја сака таа работа, подобро да ја, да ја промени. Јас сум имал прилика да ја променам службата да прифатам некоја друга служба во животот, кога се појавиле проблеми во оваа служба, меѓутоа сум одлучил да останам до крај верен на службата, знам дека ова служба и ова што го работам е за вечност, не е само за земните работи. Како еден мајстор ќе направи куќа, ќе направи регал или некоја друга работа и тоа може со време да се скрши да пропадне. Меѓутоа, да се спасуваат луѓе, тоа е за вечност. Јас затоа наоѓам овде задоволство и радост и, и ќе останам до крајот на мојот живот во служба за Бога. Ако не бил работел тоа што го э, работиш, би работел ли бравар? Не случајно го поставувам ова прашање. Зошто да не? Јас пред да заминам на теолошки студии, завршив и занет. Значи, јас имам занет, завршено и денеска го знам, иако не го работам, меѓутоа кога има потреба, ја би послужил, би заварил, би швајцовал на некој, би му помогнал. Многу често ги гледам твоите предавања на YouTube и на другите социјални мрежи и знаеш ли кој е мојот заклучок и мило ми е поради поради тоа што некојаш може би не си прв во некоја работа, која што ја работиш, но секоја се обидуваш да бидеш потполно свој, потполно различен од, од другите. Некако умееш да ја некако да ја вклучиш таа потребна нота која ја прави музиката да биде пријатна во во ушите на тие кои што ја а, слушаат. Од каде таа креативност и од каде ги црпиш тие идеи и како успеваш во тоа така добро да некако бидат прифатени од луѓето и гледачите? Па е, значи искуството исто таа е многу важно. За овие 37 години сум имал јас свои идоли, луѓе кои сум ги гледал, сега да не ги спомнам за јавноста сега не ги имитирам нив, меѓутоа сум копирал, сум учел, сум копал, што се вели, така да има некоја нота сега моја, моја нишка која е ткаена во тие предавања. Пред да дојде интернетот, пред 5 или 10 години, така јавно, сме држеле јавни предавања во разни сали, дворани, во црквите наши, Така да, со искуство се стекнува се. И јас сум благодарен на Бога што Бог ми дал такви дарови, способности и да ги пренесам и на телевизија, и на интернет, така да преку предавањата сакам да го доближам Бога до да луѓето да биде... Јас не се расфрлувам со некои филозофски реченици кога држам предавање. Може би се едноставни, но мене е мило што имам фидбек, повратни информации, дека луѓето се задоволни и пораката што ја пренесувам е разбирлива. Тоа е многу важно. Така. <clears throat> Имаш ли вака некои јавни пофалби од луѓето, оние кои што се јавиле, ти заблагодариле за решение можеби на некој нивни проблем? Па да бидам скромен, има. Многу луѓе ми пишуваат во пореке, гледајќи ги предавањата, барат совети, барат духовна литература, светописмо, многу испраќал на нивна адреса, така да милуваме што луѓето не е тоа ласкање, него тоа е вид задоволство, бидејќи се пронешли себе си во тие предавања и што е многу битно, почнува да го менуваат карактерот благодарение на Бога и на тие предавања, сватиле дека им е потребна промена. Мислам, тоа е најубаво нешто што човек ќе го слушне, кога имаш повратна информација од луѓето дека се задоволни и дека преку тие предавања се откриле себе си и го предале својот живот на Бога. Мене лично ме интересира едно а, прашање Како го чувствуваш градот Кавадарци, имајќи во предвид дека скоро половина од својот работен стаж го имаш поминато во, во овој град? Така. Спомнав дека сум роден во Колешино, мојот прв град е Струмица, како наша општина, меѓутоа Кавадарци може да кажам за нашите гледачи дека е втор, втор град. И многу ми пријатно и мило во Кавадарци кога сме и кога живееме, бидејќи на два пати овде работиме и веќе 13-14 години Оде престојуваме во Кавадарци, има многу пријатели, многу познаници, многу наши браќа и сестри, има голема црковна заедница, така да Кавадарци е едно пријатно место за живење. Тука и нашата керка заврши осмо оделение, така да не врзуваат многу добри спомени. Добро, имаш ли некое хоби? Или е малку смешно и глупо прашањето на толку зафатен човек да да му поставиш едно вакво прашање? Па во младост игра фудбал таму за селскиот тим. Подоцна исто така игравме во наши друштва со младите. Сега веќе годините се е, тука, меѓутоа спортирам а, сп, не, како спортист, значи рекреирам, одам во природа и многу ми е пријатно кога одам во планина и така натаму. Интересно ми е и тоа што некојаш можам да те видам да може да поредко, али можам да те видам и на стадион во во во Тиквеш. На... Па ете исто така, бидејќи Кавадреци ми е пријатен град за живење и го пратам и Тиквиш како фудбалски клуб кој се платира да игра во прва лига, така тоа убаво може да се релаксира и да биде меѓу луѓе. Прочем човек кога работи со со луѓе тој не може да одоле на на на тоа нешто. А, си работел во повеќе градови во во Македонија и во соседна Србија. Какво е чувството да се менуваат средини, градови, нови контакти, нови запознавања помеѓу со луѓе? Постои едно гесло кај проповедниците, а тоа е да биде подготвен да проповеда, второ да се сели и трето да умри за Бога. Значи, првото и второто сме го доживееле. Десет пати сме се селили за овие 37 години. Како што реков на почетокот, почнавме во Ниш, 1984 година. Тоа е едно, еден убав град, како втор град во Србија по големина. Таму имаме на голема наша црковна заедница и таму ги направивме првите чекори во оваа проповедничка служба. Убави спомени имаме, доста пријатели и пријатели со кои сум работел, а сега се наши верници. Потоа добивме премештај во Косово, бевме во Печ, едно кратко време, негде години и пол дена. Потоа заминавме за Валево, Тој крај ми беше познат и пред тоа, зашто служа војска во Шабац и Валево се близо. И некаде 90-те години добивме покан од Македонија да се вратиме овде. Бевме во Битола и нашата е, работа отпочна од Битола, Кавадрзи, Скопје и така натаму. Од прилика десетина пати се имате ли може би да, Значи, Десети на пати, се селивме. то сакав да го нагласам, тежината на проповедничка служба е и селитбата. Тоа е една голема жртва, се да се спакова, да се пресели, некои работи одговараат во еден стан, други работи не одговараат, меѓутоа тоа е жртвата на проповедничка служба. И нашите деца доста жртвуваат, бидејќи отпочнуваат со школување во едно училиште, во еден град. Така, баш, потоа... баш тоа ми, ми да. беше наредното прашање. Како реагира, еве, твоето девојче од прво до осмо или до да, девето да, оделение учеше? Да, од до осмо беше. Тука битола почна прво оделение, прекина и се префрли овде. Мислам, тоа е голема жртва за нашите деца. Нели имаш слушното од незината уста, па тато сега што току створив прија... другарчиња, што току се навикнах сега пак на, да, на друго место. Да, може би децата ко се... Кој е објаснувањето на тие мали, мали деца? Па тешко е, меѓутоа мора да прифатат. Кога се телеме ние, иако може би во тие млади години тие тоа не го чувствуват, Но подосна, кога ќе бидат 5 шесто, 7 или кога средна школа, уште потешко им, бидејќи тогаш пушат и корене што се вели децата меѓу себе, но тоа тежината или лошата страна на оваа проповедничка служба, но од друга страна, селидбата представува и запознавање на нови реони, на нови места, на нови луѓе, нови пријатели. Но фала на Бога што Бог ни дава сила да издржиме и да, еве, се селиш во еден град, почнуваш што се вели одново, познанства, луѓе и така натаму во последно време ми се наметнува се едно те исто прашање и размислувам во последно. Имајќи во предвид целото ова светска ситуација околу вирусот, па па и овие поплави, земјотреси никој пат не биле повеќе во историјата како што е тоа а, денес. А, и сакам да го поставам прашањето во тој правец. Имајќи го предвид дека твојата професија е теологија, од аспект на Библијата. Каде се движи овој свет во кој што живееме? навистина, убаво прашање постави. Гледајќи ги настаните во светот, преко призму на Библијата, може да кажеме дека ние сме сосема до крајот, до завршницата на овој свет. Која ќе заврши светот, јас не знам, но Библијата ни дава знаци, ни дава патокази и еве јас како теолог, бидејќи ја изучувам Библијата, многу пророштва кои биле предвидени се остваруваат и во наше време овој свет кој денеска има скоро 7,5 милиарди жители. Од една страна се појава криза економска, нема, немат луѓето леп да јадат, а од друга страна на мала група на луѓе енормно се збогатуваат, го приграбуваат богатството, а од друга страна друга група на луѓе умираат. Понатаму се појават политички кризи. Значи, се повеќе и повеќе штрајкови се појават меѓу луѓето, незадоволство. Така да пророштата кои се дадени пред 2000 години, еве се устврдува денеска пред наши очи. Може ли да дадеме диагноза за овој свет, односно за, за човекот? Од, од што е болен човекот? Е, ние знаеме дека светот е болен од гревот човештвото боледува тој голем грев. Меѓутоа, гревот е општ појам. Сега малце да, да, да, да отидеме поблизу. Значи, денеска човек остана алчен, себичен, како што пишува таму и во Библијата, непочитување на родителите, меѓусебните почитувања се едноставно пореметени. И затоа светот полека оди кон амбисот. Но Јас верувам дека нема човекот самиот да се уништи. Иако самиот човек располага со голема атомска енергија, да, да, да го уништи човештвото и овој свет. Но Бог кој го создал светот, бидејќи неле пишува во прва книга Моисева, Бог го создал светот и Бог ќе го прогласи крајот, а не човекот. Така значи прогнозата не е не е сјајна. Не е сјајна бидејќи така е опишено во пророштвото, човекот ќе оди во бездната, но Бог нема да дозволи скроз да пропадне во таа бездна. Ја дадовме дијагнозата ја дадовме прогнозата. Резултатот, дали е ветувачки, охрабрувачки или ни нема а, спас? дали, дали впрочем има надеж за оваа наша а, планета и за човекот кој што очигледно му, му пркоси на, а, на Бога, завлегувајќи, условно кажано, на, на негова а, територија? на жалост човекот се дрзнал да навлезе, како што рече, во таа Божја територија и да ги дозне тие тајни што човекот никош нема да ги открие. Има надеж, има надеж да не бидеме уплашени, иако сите живееме во некој страх, во некој стрес, но Исус рекол, јас сум со вас до крајот на векот. Во книгата на пророк Исаја, Бог ветува, не бојте се, јас сум со вас. Така да, ќе се случуваат чудни работи, ќе умират луѓе, еве сега со тој вирус, неле сите сме уплашени повеќе година дена, се најуваат други црни сценарија, но ние знаеме кој е изворот на сето тоа. Дека после таа негативна сила, наречена Сатан или Гјал, кој ги користи сите тие ресурси кои тој ги има на располагање на оваа земја, ги користи луѓето, на жалост, само да луѓето бидат збунети, да бидат уплашени, да немат време да се приготват за Бога. Така да моја порака и како теолог и преку призма на Библијата да не се плашиме. Својот живот да го насочиме кон Христа и да заврши овој наш физички живот нашиот вечен живот е во Божја раце. Така да да одвоиме повеќе време за Господа, за свој духовен живот, да не се врзуваме многу за телесните работи, бидејќи се е поминливо. Сведоци сме. Позната е она изрека на Александар Македонски кој пред да умре рекол кој ќе умрам, раката да му биде шаката отворена. Сакал да даде на видлива порака на сите они кои ќе присуствуваат на неговиот погреб дека човекот нема да понесе ништо со себе. Иако Александр го освоил тогашниот цел свет, но и ние знаеме денес дека покојните ништо со себе не носат. Веќе одиме кон крајот на оваа интересна емисија, се надевам за нашите гледачи. И последното прашање кое што сакам да ти го поставам, имајќи ја предвид цели овој разговор, имајќи ја предвид целата ова ситуација која што го задесува светот, природно е да го поставам и логично е да го поставам и прашањето. Која е улогата на човекот во целата ова ситуација? Може ли нешто да, да, да спречи, да допринесе, да помогне во целата ова ситуација или да седи со скрсени раце, еве со еден библиски жаргон, како, како Јона, рамнодушно на ја целата ова ситуација и пропаста? Секако дека човекот може да помогне. Не, не значи дека Бог е немокен, па треба човечка помош. Од секојш Бог се корисил преку луѓе, со луѓе. Еве, го спомна Јона, кај што Господ го испратил да отиде во Ниневе да, пропо, да проповеда. жалост, Јона фатил друг пат. Знаеме што се случило. Гледачите кои имат читано Библијата сигурно ќе се сетат дека тој не го послушал Бога, не го отишол да проповеда на друго место, се сокрил таму во бродот. Денеска Бог сака да го искористи добриот човек. Значи, тебе, мене, сите нас кој имаме од Бога страв, кој веруваме во Бога, да ја откриеме оваа вистина која е запишена во Светото писмо, во Библијата и да им ја предочиме, да им ја откриеме на луѓето да свата дека животот е помилив, дека еден ден ќе заврши и сите зла, сите проблеми денеска што ние ги поминуваме на оваа земја се само а, припремни нешта, да а, и да очекуваме нешто многу пославно, поубаво, така да Бог сака да го употреби добриот човек но ѓаволот би ги употребува ни лошите. И знаете, секогаш злото превладува на жалост. Ако еден човек е лош во некој друштво, луѓето велат, ете, сите деца се лоши, а не, не значи дека сите се лоши. Така да, да, не, да не гледаме на луѓе, на, на, на, на човек, да гледаме на Бога. Нашиот пример треба да биде Бог во ова последно време. И сите ние, кои може да направиме добро, да го правиме добро. Да шириме мир, да шириме љубов, да шириме заедништво. Тоа е и Божјата замисла. Прекрасно. Кажано, веќе сме на крајот од емисијата. Па дали може би имате некоја порака, некој апел до нашите е, гледачи? Па би сакал на крајот само да прочитам до сите е, вас драги гледачи кои ја следевте оваа емисија. Е, читајте ја книгата на евангелистот Матеј на Лука, 24 глава, 21 глава. Овде се опишени сите пророштва, сите настани кои треба да се одиграт или кои се одигруваат денеска пред наши очи. И затоа, еве што вели овде Исус, вистина ви велам, ово поколение нема да помине додека не се збидне сето тоа. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Така да, се што е запишено во Библијата ќе се оствари. Наше да му, да му веруваме на Бога, а Бог ќе ги оствари своите зборови што ги запише или оно што го ветил. Така да моја желба и молитва е да навистина бидеме храбри во Господа и да не се плашиме. Ке има уште потешки моменти во животот, но нашиот живот нека биде сокрин во Господа. <clears throat> Сакам да ти заблагодарам на крајот од емисијата, што беше мој гостин вечерва и што ете на некој начин ја збогати ова а, <clears throat> наша емисија. Задоволството е мое. Ако е И твое, еве јавна покана и пред гледачите и пред камерите да те поканам уште еднаш, да бидеш и по втор пат, а зошто да не и по трет пат, гостин во мојата емисија на истото место, но со различна тема. Благодарам на поканата, се надам дека пак се видиме. Драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешнава емисија. Верувам дека денешниот гостин успеа докај некаден да одговори на некои ваши а, прашања, а воедно ни даде и сериозен подсетник каде оди светот и која е улогата на човекот таму. Уште еднаш ви благодарам на вниманието со кое што ја следевте денешнава емисија и ви посакувам секое добро. Пријатно.